呼，好玩哦，好玩就好。我我我我过来时候，不这样子，那为什么脚脚都用下来？脚都用下来，不会啊，这里蛮好玩的啊，这是。这里是哪里？焚化炉。对。哎呀。树都砍掉了。树都砍掉了，可惜啊。焚化炉就只有两个点， <laughs> 怎么办？我们去打这个吗？还是你要继续溜滑梯？溜滑梯。你要去溜滑梯？走，我们过去打。 啊，不行，太远了。我们要过去一点点才能打。我们到那个那边去打它，去打那个道馆。等下再过来。哎，等下再过来啊。等下打完再过来。好啊。打几次都可以。对啊，我们把它打掉，然后放上哔哔鸟，好不好？好。把它打掉，把哔哔鸟。打，把它打掉，然后放上哔哔鸟。好啊。那吗？就是我们的了。哦，就是我们的。 可可惜，踩气球那边到五点而已，小心哦！走走走，小朋友可能要晚一点才会有小朋友，有没有小朋友。哇，好大一棵树挡在中央哦，怎么办？跳过去，呼！ 这里嘞，这里应该可以打的，我们打打看啊。真的哦，哎，这里可以打的，这里可以打的。我们开始打好不好？那你看，那你看，还打喽，还打的。你出现谁？你出现谁？这怎么打？一钻一钻一钻，你会不会？一钻一钻一钻，一钻一钻发射发射发射。 发射！打死还蛮多。好，按按九点，按九点。哇，发射大火球！再打再打，哇！按一点，好哦，发射大火球。耶，打死一只，还有一只，还有两只，还有两只。耶！哇，胖猪！胖猪！ 按久一点，按久一点。好，哇，我死掉了，没关系，我们还有，我们还有，我还有，来继续打。没有就没办法，先打，先打，打到那个极速啊！好，可以的，现在去按久一点，放，放火球。哦，再来，按按按按按按按，要先按，要先按。 <laughs> 你觉得他怎么都不动？哦，他的血好多哦！再打没关系，我们还有那个胖猪对胖猪，看，看着，看着。 打死，还有十二秒，啊，又被打死了，没关系，我们继续打。快点，六秒，五秒，快秒，快点，耶、点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快 我先把它救一救，那你再来，好不好？哦，有这只，你要不要先抓？好啊。来，来，你抓。这么巧啊！ 不要出来！猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫！耶！好，给我吧。现在来打。对啊，我来打好不好？你看就好了，我打给你看了，好不好？我打给你看。 这都把被打死了吗？没有了，每只都被打死了，那还得了？都死光光了。他他他们他他他他他死掉了，还可以再活吗？可以啊！你看，我刚才不是输了，然后我们现在把它弄火了，弄火来对。对，有飞龙，飞龙最强壮。飞龙最强壮，没错。

他的血剩下一点点了，啊，赢了赢了耶，赢了！哇，这是什么？飞龙，飞龙，飞龙，我们就是换一只。 今天生气了，好痛，痛不痛？啊，死掉了，怎么办？刮伤刮到了。对啊，没关系，我们就换看书跟他打吧，怎么办？ 就叫我们再打一次。 怎样怎样？哟，从从冲过来啊！真的假的，那不是很可怕？很可惜，因为你跑到那边去开野，你要喂它快，我们要打了，这样就可以打吗？哦。 对，放猪好用，放猪有用。哪里有哦，对哈。好，那我们弄这个冰冻呢。 换一支啊，不是小猪，因为这支比较打，它比较痛，有点像，哇，打它好大痛，哇，它打我也好痛。那你用，你用刮痧也刮，你用烫猪刮它样可以。烫猪的力气比较大。嗯，烫猪力气超大，要打赢了。 它的爪子吗？对。哇，好可怕。它可以刮伤它。耶，赢了。耶。赢了。耶赢了，耶！哎，我们赢了耶！我们放什么上去？我们可以放，我们放什么上去？你要放什么？放，嗯。他们已经跑走吗？没呀，我们放一只什么？我们放哪一只？你觉得我们放哪一只？很强的。很强的，这只吧？还是这只？呃，这只。这只哦，好，我们放这只。 看好，这是我们的。嗯，哦，放上去的耶。放上去了就变成高了吗？对呀，就变高的啦。